7 December 2018, a fire damaged the premises of JK Limited and business of the company was disorganized until 31 March 2019. बघा त्यांनी डेट दिलेली आहे पहिली डेट दिलेली आहे on थर्टी December 2018. टू बरोबर आणि दुसरी डेट दिलेली आहे थर्टी फर्स्ट मार्च 2009 ओके तर पहिल्या डेटला काय सांगितलंय फायर डायरेक्ट म्हणजे एकतीस डिसेंबर दोन हजार अठरा रिझल्ट झाले फायर झाले वर्किंग नोट वरती नाव टाका याला लिहा डेट ऑफ फायर एकतीस डिसेंबर दोन हजार अठरा नंतर एकतीस मार्च दोन हजार सुद्धा काय सांगितलंय एकतीस मार्च दोन हजार एकोणावीस मध्ये मध्ये आहे म्हणजे काय तो पूर्णपणे रिकवर झालेला नाही म्हणजे डिसलोकेशन पीरियड मी तुम्हाला सांगितलं होतं बघा डिसलोकेशन आहे त्यानंतर पुढे काय लक्ष द्या The company is insured under a loss of profit policy for rupees two lakh sixty thousand with six month period of indemnity. काय दिलेले सिक्स मंथचा पिरियड दिलेला आहे indemnity period two lakh sixty thousand म्हटलेले लक्ष द्या पुन्हा द कंपनी इज इन्शुअर्ड काय म्हटलेले टीचूड म्हणजे ती अमाऊंट आहे टीचूड नवीन शोध आपल्याला कालच्या प्रॉब्लेम मध्ये लास्टला आलं होतं आता पहिले घेऊन गेलेले नवीन शोध म्हणजे काय सर आवाज बहुत एकदम ओके म्हणजे सम इन्शुअरची अमाऊंट फिफ्टी थाउजंड बरबर एलिमेंट लगे ठेवायचं त्यानंतर म्हटले the company account of for the financial year ended एकतीस डिसे ऑक्टोबर 2018 अकाउंटिंग इयर दिलेले तुम्हाला अकाउंटिंग इयर कधी क्लोज होतोय एकतीस ऑक्टोबर 2018 हजार एकतीस ऑक्टोबरला तुमचं इयर एंड होतो मागच्या वेळेस डिसेंबर दिलं होतं आता दिले ऑक्टोबर त्याचबरोबर अमाऊंट दिली show a turn of rupees सात लाख टर्न ओव्हर काय कोण सांगतो टर्न ओव्हर काय म्हणजे तुमचा सेल्स तुम्ही सेल्स किती वर्षभरामध्ये सेल्स किती ती okay with a net profit of rupees eighty thousand net profit दिलेला आहे तो पण लिहून घ्या ऐंशी हजार रुपये नेट प्रॉफिट कंटिन्यू म्हटलंय तर standing charges covered rupees two lakh standing charges काल एकत्र होते आज दिलेले standing charges rupees two lakh त्यानंतर काय म्हटले बघा the turn of the 12 month ended up to 31 December 2018 was rupees 10 लाख 14000 म्हणजे हा कोणता पीरियड दिलाय कोण सांगतो आपल्याकडे अकाउंटिंग इयरची अमाऊंट होऊन गेली आता अमाऊंट यायची बाकी कोणती आहे हे दहा लाख चाळीस हजार कसले असले पाहिजे कोण सांगतो बघा आपण इकडे वरती डेट लिहिली होती डेट ऑफ फायर या दिवशी तुमच्याकडे कंपनीमध्ये आग लागली त्या दिवसापर्यंतचा सेल दिलाय तो दहा लाख चाळीस हजार या डेटच्या पुढे ती अमोघी आहे म्हणजे ज्या दिवशी आग लागली होती त्या दिवसापर्यंतचा सेल किती झालेला आहे दहा लाख चाळीस हजार ज्या दिवशी कंपनीमध्ये नुकसान झालं त्या दिवशी सेल झालेला होता होता टोटल दहा लाख चाळीस हजार ओके त्यानंतर तुमच्याकडे आता आरोप किंवा की आता नेक्स्ट पॅराग्राफ मध्ये बघा during the period of dislocation it was eighty thousand dislocation पिरियडची आपण दिली येते लिहून टाका ती पण डिस्लोकेशन पीरियड किंवा सेल्स म्हणा किती अमाऊंट दिली ऐंशी हजार पण ही ऐंशी हजार कोणत्या वर्षाची आहे where as the corresponding year corresponding year म्हणजे करंट इयर ची दिलेली कोणत्या वर्षाची आहे करंट इयर नेक्स्ट काय म्हटलंय in preceding year it was rupees एक लाख सत्तर हजार मागच्या वर्षाची किती होती एक लाख सत्तर हजार प्रीवियस इयर करंट इयरची ऐंशी हजार आहे प्रीवियस इयरची एक लाख सत्तर हजार होती त्यानंतर काय म्हटलंय बघा sum of rupees twenty two thousand four hundred was paid to reduce the effect of the loss but there was no saving in standing charges as a result of fire म्हणजे बावीस हजार चारशे तुमचे मिटिगेट एक्सपेन्सेस शब्द थोडा वेगळा वापरलाय त्यांनी काय सांगितलंय हा खर्च रिड्यूस झालेला आहे पण हे स्टँडिंग चार्जेस नाहीये ज्यावेळेस तुमचा लॉस झाला त्यावेळेस तुमचे एक्सपेन्सेस किती खर्च झाले होते बावीस हजार चारशे म्हणजे हा तुम्ही मिटिगेट एक्सपेन्सेस कन्सिडर करणार बावीस हजार चारशे ओके पुढे काय म्हटलंय झालंय prepare claim to submitted to insurance company बघा आपल्याला पहिले वर्किंग नोट काढून घेतली तर प्रॉब्लेम सिंपल जातो पुढे बनवायला आपण सगळ्यात पहिले काय केलं ऑन एकतीस डिसेंबर दोन हजार अठराला डेट ऑफ फायर ज्या दिवशी कंपनीमध्ये आग लागली त्या दिवसाची डेट दिलेली आहे एकतीस डिसेंबर दोन हजार अठरा त्यानंतर डिसलोकेशन पिरियड पर्यंत दिली आहे एकतीस मार्च दोन हजार एकोणावीस पर्यंत म्हणजे एकदा की नुकसान झालं की आपण रिकवर म्हणतो होतो की एकदा नुकसान झालं की लगेच आपण रिकवर नाही होत रिकवर व्हायला रिकवर व्हायला थोडा वेळ लागतो त्याला किती वेळ लागला एकतीस मार्च दोन हजार एकोणीस पर्यंत म्हणजे टोटल सहा तीन महिन्याचा त्यांना वेळ आहे सम इन्शुअर दिलेले आहे त्यांनी म्हणजे तुम्ही विमा काढताना तुम्हाला जो व्यक्ती सांगतो की तुम्हाला नुकसान झालं की एवढी अमाऊंट भेटली पण नुकसान झालं तर तुम्हाला अमाऊंट किती मिळणार आहे दोन लाख साठ हजार सम इन्शुअर सांगितले पण टोटल आपल्याला दोन लाख साठ हजार मिळेल का नाही मिळणार ते आपण नंतर कॅल्क्युलेट करू अकाउंटिंग इयर असतं तुमचं दर वर्षाला 31 ऑक्टोबर 2018 हजार अठरा किंवा नवीन नवीन वर्ष चेंज होतो म्हणजे एकतीस ऑक्टोबरला तुमचं दरवर्षी काय होतं अकाउंटिंग इयर होते फक्त या कंपनीमध्ये ऑलरेडी दुसऱ्या कंपनी होते की नाही ते दिलेलं होतं आता या कंपनीने किती सांगितले अकाउंटिंग इयर कधी होते एकतीस ऑक्टोबरला मग तुमचा सेल किती होता अॅन्युअली सात लाख रुपये अॅन्युअली सेल झालेला होता बरोबर मग तुम्ही सात लाख रुपये सेल दिलेला आहे त्यानंतर नेट प्रॉफिट दिला होता नेट प्रॉफिट दिलेला आहे ऐंशी हजार आणि स्टँडिंग चार्जेस दिले दोन लाख हे दोघं वेगवेगळे आपण मागचा प्रॉब्लेम बघितला होता त्याच्यात दोघं एकत्र होते आता दोघं वेगवेगळे दिलेले त्यानंतर डिस्लोकेशन पिरियड दिलेला आहे डिस्लोकेशन पिरियड मध्ये तुमचा करंट इयरचे ऐंशी हजार म्हणजे हा जो पिरियड आहे तुमचा एकतीस डिसेंबर ते एकतीस मार्च या पिरियड मध्ये ऐंशी हजार रुपये सेल झाला आणि मागच्या वर्षी तुमचं त्याच पिरियड मध्ये एक लाख झालेलं होतं लक्षात येत आहे आणि लास्टला दिले मिटिगेट एक्सपेन्सेस बावीस हजार चारशे मिटिगेट एक्सपेन्सेस झालेला आहे तो दिलेला आहे इथपर्यंत समजलं कन्फर्मेशन द्या मला पुढे जायला लिहून झाले हो सर हो सर हो सर समजलं रब करू का मम्मी ओके वर्किंग नोट आता सगळ्यांकडे आहे लिहून घेतली असेल तुम्ही आता प्रॉब्लेम करायला सुरुवात करू आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना चार स्टेप मध्ये सॉल्व्ह करायचंय आहे पहिली स्टेप कोणती काय करावं लागेल short sale short sale very short sale काढावा लागेल मग शॉर्ट सेलचा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे आपल्याला अपने अपने लक्ष द्या शॉर्ट सेल मध्ये फॉर्म्युला दिला होता तुम्हाला तो मी डिस्लोकेशन काय होतं dislocation sense of sense of dislocation period आणि त्याच्यात लेस करायचे सेन्स ऑफ डिस्लोकेशन पिरियड आता दोघं नाव सेव दिलेत मी दिसतंय ना हो dislocation period sense of dislocation period पण मग याच्यात आपल्याला काय करायचंय सगळ्यात पहिले वरती कोणतं घेणार प्रिव्हियस इयर आणि current year current year previous year मधनं करंट इयर लेस करायचे बघा बरं प्रिव्हियस इयरचा सेल किती होता डिस्कमिशन पिरियड वर्किंग नोट मध्ये दिले ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं होतं बघा एक लाख सत्तर हजार आहे हो आणि त्याच्यातला तीच अमाऊंट क्लेम करायची जी ब्रॅकेटच्या बाहेर लिहिलेली होती बघा किती होती ती ऐंशी हजार ऐंशी हजार ऐंशी हजार एक लाख सत्तर हजार ऐंशी हजार क्लेम करा किती येते नव्वद हजार नव्वद हजार अनेकाला होत होता कॅल्सी बरोबर ठेवता ओके नव्वद हजार कन्फर्म मग या क्रमांकला आपण नाव येणार शॉर्ट सेल याच्यात विशेष काही शॉर्ट सेल आपल्याला दोनच वेळेस निघून जातो पहिला म्हणजे डिसलोकेशन पिरियड प्रीवियस इयरचा होता या वर्षाचा किती दोन माहिती प्रीवियस इयर मधलं करंट इयर तेच करायचं प्रीवियस इयर मध्ये काय करायचं करंट इयर करायचं नव्वद हजार मिळवून घ्यायचे ओके त्यानंतर नेक्स्ट पुढची स्टेप काय होते आता इंडेमिनिटी रेशो होती का इंडेमिनिटी रेशो किंवा रेशो आहे दोघं खाली झाले तरी काही फरक पडत नाही दोघांचा एकमेकांशी काही संबंध नाही त्यामुळे इंडेमिनिटी रेशो आणला काय कार्बनिक रेशो आणला काय तरी चालतो फक्त मी आता इंडेमिनिटी रेशो घेतला इंडिमिनिटी रेशोचा फॉर्म्युला दिला होता काय फॉर्म्युला होता कोण सांगतो sum insurance divided by sales of last 12 month into 100. Very good. Sum insured divided by sales of last 12 months prior to 5. Prior to 5. And multiply by 100. बघा आता सम इन्शुअर्डची अमाऊंट किती होती आपल्याकडे दोन लाख साठ हजार दोन लाख साठ हजार दोन लाख साठ मग डिवाइड बाय कधी करणार त्याला त्याचं वन प्रायर टू प्रायर म्हणजे ज्या दिवशी फायर झालं त्या किती होता डेट ऑफ प्रायरच्या ते आपण लिहिलेली असेल बरोबर दहा लाख चाळीस हजार आणि त्याला मल्टिप्लाय बाय करावा हंड्रेड किती येतं काढा वर घ्या दोन लाख साठ हजार डिवायडेड बाय दहा लाख चाळीस हजार मल्टिप्लाय हंड्रेड किती ट्वेंटी फाइव आ गया दोन लाख साठ हजार डिवाइड बाय दहा लाख चाळीस हजार multiply by hundred twenty five येईल ट्वेंटी फाईव्ह ला पर्सेंटेज करायचे आणि हा कोणता कोणता असेल twenty five percent twenty five मग हा तुमचा इंडिव्हिज्युअल रेशो असेल ट्वेंटी टू ओके झालं दोन स्टेप मध्ये आपलं एक परत आले पहिले काढला शॉर्ट सेल आता घेतला इंटिग्रेटेड रेशो इंटिग्रेटेड रेशो मध्ये आपण सम इन ची अमाउंट घेतली ती होती दोन लाख साठ हजार त्यानंतर त्याला डिवाइड केलं sales of last twelve month prior to म्हणजे ज्या दिवसापर्यंत ज्या दिवशी आग लागेल कंपनीमध्ये त्या दिवसापर्यंत तुमचा सेल किती झालेला होता तो सेलला आपण काय केलं डिवाइड केला आणि मल्टिप्लाय बाय हंड्रेड केलं किती पर्सेंटेज मिळाले 25 ओके इथपर्यंत समजलं झालं ओके हे रफ करतोय मॅडम इंटिग्रेटेड रेशो पण काढला गेले माझ्या बरोबर लेंथ जाणार होता म्हणजे मागे राहणार नाही आता तिसरा पॉइंट आहे आपला net profit plus standing profit divided by sale for large accounting year multiple by hundred बरोबर net profit plus standing charges divided by sales of last 12 months accounting year इथं अकाउंटिंग इयर आहे याच्यात आपण प्राइस टू फायर घेतलं होतं इथं अकाउंटिंग ईयर आहे आणि त्याला मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड मग नेट प्रॉफिट किती दिलेला होता हाइशियर हम स्टैंडिंग चार्जेस पर स्टैंडिंग चार्जेस कितने होते हैं टोटल आणि divided by sales of last 12 month accounting year म्हणजे लास्ट इयरला आपण अकाउंटिंग इयर पर्यंत किती सेल केलेला होता बघा बरं अकाउंटिंग इयर लिहिलं असेल तिथं अमाऊंट किती सेल सात अकाउंटिंग एकतीस ऑक्टोबर आहे ना मग त्याच्याच पुढे अमाऊंट पण लिहिलेली आपण सात लाख सेव्हन लॅक सेव्हन लॅक मग डिवायडेड आणि मल्टीप्लाय करा मग आता किती येतो या दोघांच्या प्लस करा दोन लाख ऐंशी हजार डिवाइड बाय सात लाख आणि मग हंड्रेड करा फोर्टी फोर्टी बरोबर फोर्टी पर्सेंट येते मग हे असेल तुमचा रेशो सिंपल आहे अर्निंग रेशो पण सिंपल आहे ओके अर्निंग रेशो काढून झाला आता लास्ट स्टेप असते आपली claim for loss of profit आपल्याला क्लेम करावा लागेल इथपर्यंत रेशो वगैरे काढून झाला आता कंपनीला क्लेम करावं लागेल त्याचं तेवढं नुकसान झालं नुकसान नफा त्याचं किती मिळते ते काढावं लागेल फक्त मी इथे लिहिणार loss of profit claim for loss of profit आता तुम्ही क्लेम करणार कशासाठी लॉस ऑफ प्रॉफिट काढण्यासाठी मग याला इथं पहिले सगळ्यात पहिले काय करायचं फॉर्म्युला लिहून घ्यायचा शॉर्ट सेल शॉर्ट सेल काढलेला होता आपण त्याला मल्टिप्लाय करायचं काय करायचं वर्ग बरोबर लोअर पर्सेंटेज बरोबर लोअर पर्सेंटेज इंडिमिटी रेशो किती होता आपला ट्वेंटी फाईव्ह होता ना ओके आता इथं काय सांगितलं short sale multiply by law of percentage करायचं शॉर्ट सेल किती आलेला होता नव्वद हजार मग तो नव्वद हजार आणि त्याला मल्टीप्लाय लॉ ऑफ पर्सेंटेज करायचे नव्वद ऑफ पर्सेंटेज म्हणजे जे कमी असतील कमी असतील कोणते काढायचे इंडिमिटी रेशो आणि अर्निंग रेशो या दोघांमध्ये कमी होते ते बघा इम्युनिटी आहे की नाही इंडिमिनिटी रेशो पंचवीस आहे अर्निंग रेशो चाळीस आहे दोघांपेक्षा कमी कोणाचा आहे इंडिमिनिटी रेशो इंडिमिनिटी रेशो कमी आहे ना मग तो इंडिमिनिटी रेशोचे अमाऊंट घ्यायची फक्त पर्सेंटेज घ्यायची त्याचं नाव घ्यायची गरज नाही मग इंडिमिटेशनचे पंचवीस टक्के घ्यायचे नव्वद हजाराचे पंचवीस टक्के काढा किती येतात बावीस हजार पाचशे बावीस हजार पाचशे बरोबर नव्वद हजाराचे पंचवीस टक्के आले बावीस हजार पाचशे मग या बावीस हजार पाचशे मध्ये आपल्याला काय काय करावं लागतो Materials expenses, काय झालं material, मिटिगेट एक्सपेन्सेस बरोबर बावीस हजार बावीस हजार चारशे बरोबर मग दोघांची प्लस करा क्लेम चौवेचाळीस हजार नऊशे बघा मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये स्टँडिंग चार्जेस प्लेस केले होते कोणते सेव्हिंग झालेले आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये काय सेव्ह झालेलं आहे काहीच दिलेलं नाही जर दिलेलं नसेल तर काहीच करायचं नाही मागच्या वेळेस त्यांनी सांगितलं होतं की स्टँडिंग चार्जेस सेव्ह झाले होते आता याच्यात सेव्ह झालेले नाहीये फक्त तो एक्सपेंसेस में ऐड करना करणार मिटिगेट एक्सपेन्सेस ऍड करणार जे अमाऊंट येईल जे अमाऊंट येईल तुमची फायनल त्या अमाऊंटला तुम्ही म्हणणार काय claim for loss of profit ही तुमची आहे अमाऊंट चौवेचाळीस हजार नऊशे फर्स्ट आपलं एक्झाम्पल एवढंच करायचंय चार स्टेप मध्ये आन्सर सॉल्व होतो एवढं पहिलं तुम्हाला मिळतील आठ मार्क किती मार्क मिळतील आठ मार्कसाठी आवाज मिळेल चार स्टेप मध्ये आंसर सॉल्व करायचं आठ मार्क मिळून जातील तुम्हाला पूर्ण मिळतील एक मार्क सुद्धा कमी होणार नाही इथपर्यंत समजलं का सगळ्यांना हो सर समजलं हो सर शुभम समजलं का इस पर तो दो को नेम करें दो गणवादिक मेथड चेंज के लिए डिक्शनरी सगळ्या स्टेप तशाच तशा वापरल्या आपण ओके स्टेप आपण चेंज केल्या नाही फक्त दुसरी मेथड जेव्हा वापरणार त्यावेळी या स्टेप मध्ये स्टेप राहणार दुसरी मेथड आपण अजून बघणार नाही आपल्याला दहा पंधरा मॉडेल कॉल करायचे ते झाल्यानंतर आपण दुसरी मेथड बघू ती पण काय होती फारशी किचकट नाही ती पण फॉलोइंग स्टेप जास्त आपण नाही फक्त तिथं आपल्याला अकाउंट बनवावी लागते तिथं अकाउंट बनवायची गरज नाही इथं फॉर्म्युला नसं जायचे फक्त फॉर्म्युला पाठ करायचे तुम्हाला चार फॉर्म्युले एक शॉर्ट साईजचा दुसरा इंडिपेंडेंट रेशोचा तिसरा अर्निंग रेशोचा आणि great claim for loss of profit formula सुद्धा तिथे रिलेटेड फॉर्म्युला सुद्धा तिथे आहे जास्त शोधायची गरज नाही ओके इथपर्यंत प्रॉब्लेम क्लोज केला आपण चौवेचाळीस हजार नऊशे फायनल आलेले आता मी तुम्हाला होमवर्क तर टाकलेलं होतं प्रॉब्लेम नाही वाटत होमवर्क तर टाकून देतो मी होमवर्क या प्रॉब्लेमवर दोन होमवर्क टाकलेले आहेत होमवर्क टाकताना एक स्पेशली पूर्ण टाईप करून दिलेला आहे आणि दुसरा त्याच्यातच रेड कलर मध्ये आवडून टाकलेले आहे म्हणजे तुम्हाला एका प्रॉब्लेमवर दोन प्रॉब्लेम होमवर्क म्हणून कॉल करायचं आहे आणि कालचा एक तिघा प्रॉब्लेम मला सेंड करणार म्हणजे मला कळायला पाहिजे मला कळतंय की नाही ओके ते जास्त खूप महत्वाचं आहे कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा अजून दोन तीन मिनिटं बाकी कुछ भी नहीं कह रहा हूं ओके करेक्शन लो लो ओ सर बाय